Ah, ni dia ada comel. Macam comel. Ada tomel. Tomel. Ah. You guys look. Look at this. Who are you? Hi guys. Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak makan menu comeback daripada Mary Brown iaitu Extra Ong bila nak raya Cina, maka keluarlah semuanya egg, egg, egg, salted egg. Oh. Tapi dia ada kelainan kali ni, dia ada pau. Ha, ikan aku rasa lah. Ni pau ikan ni aku beli alakat dalam RM7.80 macam tu kot. Pink dia agak pekat warna dari yang sebelum ni. Dan nak bergeduk dah sebab roti dia memang lembut. Aku dah panas sikit eh. Dan juga ketul ayam ni eh, dia punya sos dah diasingkan ni mashed potato. Ni dan juga baru dia punya fries ni salted egg juga. Dan juga air fruity face. Okay, warna pink. Yang penting pink color. Tapi comel betul lah ayam dia. Ya Allah. Sangat comel ya anak-anak. Beli box lah yang sekali ayam seketul ni. Seketul jadilah ni. Okay. Kita tunjukkan this one. Pau ikan. Panas. Tak panas dah. dah. Susah lah. Dia melekat guys. Pure. Okay. Urut dah. Terbalikkan. Okay orang lihat dalam dia salted egg ikan adalah salad sikit platters alright this is the burger dia begitu biasalah salted egg dia dalam ada nampak cili-cili dia kuah dia dan daun kari dia ok ayam tak tunjuk dah tunjuk kan fries skin ni dia air pretty fizz alright apa bangun kita baca doa bismillahirrahmanirrahim Minum dulu. Bismillah. Kita makan Paulo. Nanti buat. Ah, ni dia ada comel. Comel. Ada tomel. Tomel. Kacang kentok. Kalau tak cukup kita boleh letak ni. Kuah sotek ni. Fry pada semua dah sejuk dah. Bismillah. Sedap. You, ya, you ya, sedap. Kalau kuah ni banyak lagi sedap Tapi aku tak nak guna lagi kuah tu Right, go. Fine, that's all gay. Bila rasa sangat pun Kenapa Dia sedut hmm? Kita tuangkan sos keramat ini ini memang favorite. You guys look, look at this. Bismillah. Macam lain sikit eh kali ni kuah dia. Macam nak kurang daripada sebelum ni. Tak ingat lah, penting balik. Jadi banyak sos dia sebab ayamnya comel. Yang penting eh, Ini kita simpan sebab aku memang akan pakai satu saja. Seterusnya kita akan mula try gitu iaitu ya, burger dia. Inilah burger keramat saya. Kalau yang salted egg ni korang tak payah tambah sos dah. Memang dah sedap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak potong ketan. Potong. Tak payahlah. Kalau tak habis kita simpan. Rasanya sedap. Min, min rasa orange-orange. I'm not sure buah apa. Dia ada pedas-pedas tu sikit. Tapi memang sedap. Kalau korang pernah rasa kan sebelum ni memang sedap. Kalau minat salted egg boleh beli. a bit spicy but not really spicy bun dia memang lembut guys lupa nak cakap pasal pau tadi pun lembut juga fresh ni boleh dah nampak herbs-herbs tu tapi tak adalah rasa cocok egg sangat pun Okay. Ya. sebelum ni air pink lemonade Kali ni fruity fruits Aku tak tahu lah sebenarnya sama ke tukar nama je Tapi rasa dia macam lebih kurang je Okay Untuk kelainan dia dekat pau Ada pau ikan tu dan juga fries tu lah Itu je lah bezanya Burger dengan ayam sama Cuma dekat burger tu aku rasa lebih pedas sikit Mungkin sebab dah lama Makin banyak makan makin pedas Ataupun sebab patty burger tu dah memang pedas Tapi yang penting bun burger Pau tu memang lembut Memang sedap makan dengan Inti yang crispy macam chicken Ayam dalam tu kan crispy Ayam uh, ikan pun crispy okay? Kalau korang peminat uh, 48 korang boleh beli Dan kalau korang juga penggemar Mary Brown korang boleh beli Sebab biasanya menu-menu Mary Brown ni jarang Mengecewakan ha, Memang semua sedap dia punya seasonal menu semuanya sedap yang pedas-pedas memang pedas ha dia tak jaranglah scam macam ni salted egg memang rasa salted egg okey Okay, tu saja video aku untuk kali ni apapun terima kasih pada yang sudah sudi menonton jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe minta tolong subscribe okey jika ada kerajinan maka ada lah video lagi okey nanti jumpa korang di next video bye bye